توجد معالجة من الراديانت معهم أشعر بقوتها تصارع ضد التوازن الطبيعي uh, Logo, die Logo, I don't know, are you German? Bist du Deutsch? Hello. My Name ist Donga Khalifa und Uno Osas. Do you have a, a microphone? Hello? No? Okay. لاعب باق تبقى عدو واحد أداء رائع محسوبة آه، سأسحب ما قلته بشأن تلك الروبوتات فأداؤها جيد بالفعل سأدخر وأداؤك أنت أيضا ينتزع النور من أعينهم ظلال متحركة تم نشر الساتر رصد عدو سي بي فاير طيب. فقدت الهدف تبقى عدو أوكراً. واحد تعالوا للعلاج لا مزيد من العلاج أطلقت الصقر آخر لاعب باق الشعور بارتفاع مستوى ذعرهم علينا بهم أحتاج إمدادا شكرا أحتاج إمدادا شكرا من الأفضل أن تركض يا سوفا لاعب باق زرعت السبايك ابحث عنه وجدت واحدا أداء رائع يحاولون الإمساك بي فقط شكرا أحتاج إمداد شكرا أحتاج هذا أحتاج هذا سأت Rotate, I stay, I clutched him. Uh, he has <laughs> 140. Reyna has 140. She's very low. One pistol hit. Oh man, one pistol hit. أسلب البصر تبقى عدو واحد سأعالجكم يا رفاق لا مزيد من العذاب تابعوا مطاردتهم فلا تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعا سقطت السبايك في اي حصلت على السبايك آخر لاعب باق واحد قنبلة ستنفجر أداء رائع ماذا كنتم ستفعلون جميعا من دوني؟ هذا ممتع من يحتاج إلى دمى التدريب في ظل وجود شكرا لا يمكنكم الامساك بنا دونت سموك اومن حلفائي Maybe mid, Omen, watch out. تبقى عدو واحد うん آخر لاعب باق Put defuse. تبقى عدو واحد Just wait! Run, bitch! Run! Oh, bro, bro, bro. Yeah, run, run, run. لقد نسيت مكانتكم لا تتوقفوا عن القتال إمدادا. يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة أعيد التلقيم في غفلة عن أمرهم ظلال متحركة سقطت السبايك في اي واحد منكم بدوره وفهم شكرا فلنشق صفوفهم تم نشر الساتر مواجهة عدو واحد زرعت السبايك أخلقت السقف عملتهم أنسجة أبعاد المكان مهترئة هنا أحتاج إمدادا سأمزقها للمرور عبرها شكرا أحتاج إمدادا شكرا في سموك اومن بدأ العد هل من مزيد؟ تبقى عدو واحد Omen, don't play off, please. Let me play off. Please don't play off. Omen, please. Not double up. أحتاج مساعدة أعيد التلقيم Don't double Omen, off. please. Please don't play off. أعيد التلقيم أنا في كل مكان Omen. Don't play off. ظلال متحركة Okay, I'm gonna have a mind you operator. تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لا توفروا أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا أملك المال أيحتاج أحدكم شيئا هنا أحتاج إمدادا شكرا أحتاج إمدادا أريد السلاح شكرا تجربة قنبلة ستنفجر لا توجد شحنات لن يموت حلفائي واحد نايس تبديل الجبهات ما يخصني أريد سلاحاً واحد هنا أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة احذروا هنا opponent's speed was a fake wall. ثبت المدفع آخر لاعب باق زرعت السبايك أطلب البصر جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي سأدخر لنحقق الفوز ثم نغادر المكان أضع الحارس لا توجد شحنات رجع حاج لاعب باق إلى أين سنذهب هذه المرة؟ أحتاج هذا ما نجح في الماضي أحتاج هذا أحتاج سأدخر هذا. الانذار بقى عدو واحد لا توجد شحنات نفذت الروبوت يعلم خطأكم الأكبر هو مضايقتي سلاح هنا نقطة الفوز أسلوبه أعيد التلطيب It's on B. It's on B. لن يموت حلفائي رصد عدو في بي المدفع آخر لاعب باقي وجدتهم سقط روبوت الإنذار سأحمي ظهوركم ولكن كما أحتاج هذا من الأمام أحتاج هذا أحتاج إمدادا شكرا سأدخر happy. hell in a spike. احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب أريد سلاحا أراقب هنا أريد سلاحا behind! Go to Jet! تبقى عدو واحد ستبدأ المطاردة آخر لاعب باق Fuck! Mine's 100. Go to Jet. I think he's on spot. Go, go. He's on spot. زرعت السبايك تأكدوا هذا سيقودوننا إلى العدو مباشرة double ordnet. Spike.